今日もお疲れですビールをいただきたいと思います乾杯今日のメニューはカレーそばとお稲荷さんです お稲荷さんといえば変態仮面が「それは私のお稲荷さんだ」と言ってましたけどもまあそれはよく思いますうんスパイシー かうまいなこれカレー醤油味食べるの初めてなのかそんなことないかあっても1回しか食べてないねうん今回で2回ぐらいうまいわうまい ぱいねおい出しあのね僕の住んでる地域というか親のお稲荷さんは三角形なんですよおにぎりみたいにね、まあ、最初はね沢田さんのお稲荷さん見てちょっと戸惑いましたけどねうんうまいわ ままあ、あの話題なのがコロナウイルスの蔓延ですよね。 WHO がこの病気をパンデミックス宣言しましたよねパンデミック宣言じゃないかというと世界的な流行の病気ということなんですけどももう全世界で患者がいますからねなんでこんなに急にねこのコロナ肺炎が流行しだしたのかっていうのは ないな最初の一人がいてその割は100人に移って100人から1000人1000人から万人というふうに 1918年に今というインフルエンザ大流行して1920年までパンデミックだったみたいでしたこれは発祥場所はスペインだったからだからスペイン風邪って言われて当時はそんな今みたいな薬も開発されてなくてああインフルエンザになっちゃったよみたいな感じなんですけど当時は 進化してみたいうね結局も昔は大流行してて多くの方が亡くなっているんですけども今では病院行ってしばらく時間をかかりますけど治りますからね 僕の同僚も検査した結核に感染してて病院に入院しましたけどもそこは結核専門の病院なんで面会できないんですよね僕は他の同僚と共に結核の検査したんですけども陰性でしたんで感染はしてなかったんですけども そういえば志村けんさんもコロナ肺炎陽性だったっていうニュースを流れてますけど まいわ消費者病原菌はリウイルスもそうだしサウイルスもそうだしなんで大流行するのかなと思うんだよ インフルエンザでも毎年患者何万人と出ますけど僕はここ10年はインフルエンザにもかかってないし 通の風邪にもかかれないですよね声と喉をなくしたおかげさまなのかな 今回のコロナ肺炎は横浜だけ入校した合格客船に患者がいたわけなんですけども普通はあっという間にね北海道にも火を移って全国的にももう蔓延しますよねもしかしたら花粉症みたいに見えない花粉が飛んできて花粉にやられるのと一緒で もしかしたらコロナ肺炎のウイルスはもう日本中どこ行っても溢れてるんじゃないかっていう気がしますね。で体力のないお年寄りがどんどんどんどんなくなっていくっていうのは現状のような気がしますね。 いつも家の中にるし、いるわけもいかないし買い物 から毎年、インフルエンザと同時にコロナ肺炎の予防注射みたいなもんもしなくちゃならなくなるのかなって思うんですよね。 まあさ海鮮そばってうまいもんだね森田さんによく合うわおーまあ当たで終わす皆さんも健康第一に 说什么呢？啥？